आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो के इसे कोई भी ब्राउज़र में ओपन कर लेना उसके बाद इस रेपो को एक स्टार दे देना उसके बाद इसे फोक कर लेना ये आपकी खुद की रेपो क्रिएट हो जाएगी क्रिएट हो गई इसके बाद नीचे आएंगे डेवलप बाय हेरकू इस पर क्लिक करेंगे ये एक बोट है जिसके ज़रिए इजीली क्रिएट हो जाएगी रैप पहले इसके कोई भी अपडेट चैनल है वो ज्वाइन कर लेना ये सॉरी ये दोबारा करना पड़ेगा मेरे को send message open the start authorize करना होगा इस बोट को हिरिको अकाउंट से ताकि ये यहाँ लॉगिन हो पाए जैसे मैं ब्राउज़र में पेस्ट करके इसे एथोराइज कर रहा हूँ ये अथोराइज हो गया क्रिएट न्यू ऐप यूएस अब अपना कोई भी नेम दे देना ऐप का जो आप चूज करना चाहो मैंने अनुराग युवा मारिया दे दिया अब ये मांग रहा है बोट टोकन तो जिसको नहीं पता बोट टोकन कैसे निकालें वो मेरी डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख सकते हैं ए पी आई आई डी वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी video API hash channel channel में अब डीबी चैनल जिसमें आपका डाटाबेस सेव होगा एडमिन यानी ओनर आईडी खुद की आईडी जिसको नहीं पता वो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वो देख के वहाँ से कर सकता है पिक्स में कोई भी पिक्स डाल सकते हो आप मैं स्किप कर देता हूँ लोग चैनल में जहाँ आपका कोई भी बोट यूज़ करेगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा ओथ यूज़र स्किप कर दो ओथ चैनल यानी जिसमें फोर सब्सक्राइब होगा आपका बोट डाटाबेस यूआरआई जिसको नहीं पता वो देख सकता है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी डाटाबेस नेम वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देख लो मैंने ये डाला था तो ये डाल देता हूं कलेक्शन नेम स्किप कर देते हैं क्यों ऑलरेडी है अगर कलेक्शन नेम जिसके पास नहीं है जिसका बोट बना हुआ है फाइल स्टोर बोर्ड वो अपना कलेक्शन नेम डाल सकता है नहीं तो ये स्किप कर दो अब ये थोड़ा टाइम लेगा बिल्ड हो रहा है ये अभी स्टार्ट किया पर ये स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि अभी तक बिल्ड नहीं हुआ है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियो मज़ेदार वीडियो के लिए और नोटिफिकेशन आइकॉन क्लिक कर लेना ताकि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए ये सबसे इजी तरीका है हिरिको पे डिप्लॉय करने का कि वहाँ कुछ ना कुछ एरर आ जाता है तो ये देखो बिल्ड कंप्लीट इसने लोग वगैरह भेज दिए और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पर स्टार्ट नहीं हो रहा थोड़ा सा वेट करो लोडिंग ले रहा है ये एक मिनट चेक कर लेते हैं आपने कोई दिक्कत तो नहीं है हिरिको अकाउंट में आए अपना ऐप पर क्लिक किए व्यू लोग चेक कर लेना यहाँ के अगर ये सब चीज आ जाए लिखी हुई तो यानी आपका बोर्ड चल गया है अब एक बार स्टार्ट करेंगे ये स्टार्ट हुआ तो अब देखो लोग चैनल में भी अपना नोटिफिकेशन आ गया है क्योंकि मैंने इसे स्टार्ट किया था यूज किया था तो मेरी आईडी वगैरह आ गई है वहां चलो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना आगे मजेदार वीडियो के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग ये आपका बोर्ड बनके तैयार हो चुका है